Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap bersama Pekok Seka ya teman-teman Oke kali ini saya buat video ya, Kegiatan saya di saat waktu libur ya Bekerja ya teman-teman Jadi memanfaatkan tanah kosong di belakang rumah ya teman-teman jadi kayak gini belajar-belajar membuat tanaman-tanaman atau membuat bonsai dan cara-cara menanam anggur ya ini ya teman-teman ini ini rencana saya mau buat bonsai dan ini juga saya mau tanam ya ini pohon-pohon anggur ini ya ini dalam proses nyatakan dan mulai tumbuh ya ini jadi intinya saya memanfaatkan tanah kosong di belakang rumah saya ya teman-teman jadi tanah-tanah kosong ini bisa dimanfaatkan dan bisa untuk ditanami buah-buahan atau pohon-pohon yang bisa berguna ya teman-teman jadi tidak sia-sia ada tanah kosong di belakang rumah ya asal tidak membahayakan lingkungan misalnya kayak pohon besar itu sangat membahayakan dan lebih baik ditanam-tanamin buah-buahan itu lebih bagus ya teman-teman oke ya teman-teman ini tanam-tanaman dan <clears throat> apa saja yang saya tanam di belakang rumah saya jadi bisa menginspirasi teman-teman semuanya dan bisa bermanfaat bila teman-teman mempunyai tanah-tanah kosong di belakang rumah ya jadi tidak sia-sia oke kita lanjut saja teman-teman ini bekas rumah saya yang dulu ya ini rumah tua nah, ini. ini sekitaran dibangun mulai tahun 1905 ini ya ini pada zaman kakek saya nah, dan ini telah dibongkar dan ini rencana saya mau tanamin anggur ya teman-teman kayak ini ada batu-batu batako itu dan di sini juga ini ini rencana saya mau tanamin anggur ya karena anggur sangat membutuhkan panas ya nah, dan ini pohon kelengkeng ya kelengkeng hijau ya teman-teman nah, dan ini pohon buah belimbing nah, ini jadi teman-teman yang ada lahan atau di belakang rumah gunakanlah untuk menanam-nanam pohon-pohonan atau buah-buahan ya teman-teman Nah, dan di belakang sini juga ada pohon durian ya. Ini ini sekitaran umur satu tahun setengah ya. Masih mau proses pembuahan ini ntar lagi satu tahun lagi. Ini. Dan yang ini namanya jeruk Bali ya. Tapi kalau di Jawa ini jeruk keprok namanya. Kalau di Bali jeruk Bali kalau di Jawa ya jeruk keprok itu mungkin asalnya dari Bali ya jeruk Bali lah nah ini buahnya ya teman-teman sangat besar-besar ini sangat lebat sekali ini uh, banyak sekali buahnya tuh juga banyak di atas juga itu banyak sekali itu ini ya ini sehabis berbuah segini ya teman-teman jika dalam proses pembesaran buahnya ini pohon juga saya pupuk ya nah kayak gini ya teman-teman dikit aja kalau sudah habis kasih banyak pupuknya nggak apa-apa karena ini masih dalam proses pembuahan atau pembesaran buah ya, jadi membantu batangnya biar lebih kuat nah ya teman-teman ini pohon jambu kristal ya teman-teman dan ini pohon kelengkeng ya jadi seperti inilah kegiatan saya ya teman-teman jadi jika libur kerja ya seperti ini terus di tegalan ini ini jadi merawat tanaman-tanaman buah-buahan atau pohon-pohonan ini di pekarangan rumah ya jadi menggunakan atau apa ya namanya dalam istilahnya tidak menyanyiakan lah tempat yang kosong itu jadi ditanamin buah-buahan atau pohon-pohonan jadi nggak terlalu panas banget ya oke cukup segini aja ya teman-teman mungkin teman-teman mau mencoba jika ada lahan-lahan di belakang rumah yang kosong ya bisa-bisa ditanam buah-buahan atau pohon-pohonan jadi tidak sia-sia oke ya dari saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga semuanya sukses selalu amin amin